えー、前回の続きやっていきますえっとここなんかいるなこう汚染除去プロトオフィスへ向かうオフィス Similar to you. The operative who helped us was supposed to evacuate alongside us, but you can uh, guess how well that worked out, since Sarah and I both got stuck here. Oh, be extra careful now. I never cleared the infected from that part of the facility, as I never had reason to go in there. I got separated from the two of them, but uh, I made it here to this clinic. I, I really had no other option than to work on finding a cure. Watch Oof. it. Opening the door. Ah, ah, kötü görünür onu. バランス崩してるのもう落ち直っちゃったちょっと待ってちょっと聞いてないスーキ通るしかない こいつはもう死んだのかなどっから湧いて出たはいはいはいでまたカードキーを使用すると OK ねねねねねねねあああ無理無理無理無理無理無理無理 マが気持ち悪すぎですよねなんかあの「進撃の巨人」とかに出てきそうな気候衆でしたっけみたいななんか歩き方で気持ち悪いですよねあもういないのかなうちやなやべ これまずいまずいまずいまずいまずいまずい武器が死んだんで回復させましょうよしこれで怖いものはないなんだこの強さななんでこんな 強いんですかね敵ドロップキック俺ドロップキックで死なないっていうこのお前は大丈夫かああこれですね いやー何これ <sighs> えこっちうわうわうわうわなんだこれこれか いやいやいやいやいや独特じゃないですかこれ嘘でしょちょっとえっ 通気ここにも通気口がある違うな「いやいやちょちょちょちょちょちょ来ないでくれ」 <laughs> ちょっと待ってあれこれ爆発させちゃうとまずいかなあのタンク君を まずいかなよしえなんかまだ声がするけどいるのうわ燃えてるだけでまだいるえこれどこが正解なのあっちはだってガスでいけないですもんね この辺の下にあるわけもなくここかえいや入れないはいえあれは蓋が閉まっちゃっているしドクドク。 時らしきものもないのでやばいどうしようとりあえずうおすごいはあここ違うのかなんかみちみち言ってんのうう お前は通してくれないのかいやマジでこの狭いとこであれと遭遇したらもうアウトですねこれいけないいけないですねいやここしか行けないわこれが正しいんだ 掴まれるところもなくいや本当に説明不足だなこれ <laughs> もうちょっとなんかこう優しくしてもらえませんかねよいしょあこれで蓋を取るとかっていう れでピシュッてやって蓋を取るとかそんなかっこいい使い方はできないよね扉が開かないんじゃどうしようもないですけどね何よ やたら強い敵がよしとりあえずこれで落ち着いて捜索ができるがあー動かすのかはいはいはいはい説明不足だな本当に OK いや気持ち悪いあれ行き止まってるなまたお部屋ですかはい嘘でしょハードルが高すぎるんだって <laughs> いや無理だって一撃だものえー、っとちょっと よし行き先はあれかないずれにしても倒さなきゃダメですねウォウォウォウォウォウォ あれもう一匹いるお前さんちょっともうちょっとこっち来いよよしよしよしよしとああいいっすねナイス爆発あれまだいるな嘘嘘嘘 てじゃあちょっと安泰になったところで降りますかもう一匹いるんだあそこにまあいいや置いていきましょう 回復させるいないよねやめてくださいよ なんか出れないんですけど俺なんか出れないんですけどあれはいはいあれあれどうやって入ったんだっけ飛び越えたと思うんですけどあれ出れなくなってしまった 何やってんだこれあガラスがあったのかよしわおそこさっきとこじゃいや全然 影響してないいったかよしよしよし少しはダメージよしょ さあ35発しかないが大丈夫か <laughs> 全然ダメですね